はい、えー、皆さんこんにちは、えー、伊藤市から来ました、えー、よそこい子どもチームの、えー、南部の南南と申します、えー、本日は応援よろしくお願いします踊り子構え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 どうもありがとうございましたン番ルのみでした